Буэнос Диас, братва. Ядерный на заряд ваш экрана. Это значит, что мы снова не можем помочь мужику с холодильником и будем пробовать еще и еще и еще гасить Сальвадора. Это контрол. Садитесь поудобнее, хватайте ништячки и делайте громче. Поехали. Ебучий телевизор. Телевизор. Уапабангам. Примерную стратегию я понял. При первой же возможности гасить Сальвадора и стараться кое-как отбрехиваться от остальных, в первую очередь смотря на гранатометчиков. Соответственно, нашпиговать пятушку патронами при первой же возможности. Сними щит, урод. Ага. Блять. Грейна. Это ж ты. Сука. Меня уже истерический смех берет. Бля, почему-то от какого-то ехидного гранатомета я постоянно теряю все хп, а в итоге ёпс, и нету. <clears throat> Это уже четвертый заход был. Был. Пошли на пятый. Хуйня делов, что называется. заебывают не только и не столько, собственно, вот эту херня, сколько далековато расположенный чекпоинт. Бегать надоело. Оба. Ох, я чувствую, натрахаюсь я <laughs> на этом месте. Прям нормально так. Сейчас, секунду, таймер себе поставлю, чтобы не запиздеться лишний раз. Так. Вспышка справа. Так, вон он упал. И все, что ли? Блять, батарейки сели. Но кто бы сомневался, что там будет, сука, сидеть гранатометчик. Пидорас. На. Не знаю, чем тебе в голову. Падла. Кавабанга, сучара. Я сказал, я тебе в хлебало настучу, конь. Он хотя бы до половины откатился, и то нормас. Чё, слоеба? Ага. Да, мать твою, чё ж мы как обезьяны-то воюем, а? Блять. Вот это сейчас была опасная херня. По крайней мере, я понял, как тебя мочить. Свинья. А вот где ты? Это уже вопрос. А вот ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне тупо не хватило отката хп. Блять. Опять забег. Чё, на шестой пошли? Да идите вы в сраку. Угу. Ясен пень, за мной никто не полез. он напрягает немного. Так, на Сальвадора в первое время надо не очень-то обращать внимание. Но пару подарков ему надо отправить, чтобы облегчить себе задачу в эндшпиле. Ну, естественно, там гренометчик. Как говорится, оперативная реакция на возникающую угрозу. Ага, там кто-то есть. Может даже сам Сальвадор. Хуабабангам. -ба Че, скаты кончили, что ли? А нет. Угу. Мы не одиноки, однако. Вот же мерзость, а. Я так думал, не упустят случай сейчас чем в меня зали. Ну и я своего не упущу, скотина. Так. Где, сука? Ой-ой, опасно. Угу. Вон-то куча камней летает. Блять. Ну, держите на меня кулачки, пацаны. Ёлкин дрын, я это сделал. Okay, the TV. Another object of power dominance. Here we go again. Блять. Сука. Не пришлось бы еще раз того урода валить. Нет. Okay, dealt with the TV. Now I can find Dylan. мне лень с ними батлить, поэтому летим дальше. А нет. Не, просто так включить съебасти, оно мне не дадут. Hmm. Чувак отхуярил конкретно двух охранников. Где ты, блядь? Are you there, Jesse? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. Or maybe the hiss got to him. I don't know. Jesse, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but, but he is different than the others. We must isolate him. I'm on my way. We need to get back. Епть колотить. Еп, колотить. Так, вопрос до завала. А где ближайшая точка контроля, сука? Опа, ящик. Туда нам надо. Лехомуха. Юбин-бубин I can arrange. No, it's happening. After all these years, it is here. Oh, but am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. My brother? Or is he? Of course. Now, Marshall set up an HRA-warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse. Be careful. She had to write everything in her made-up gibberish code. I don't think I ever told you this, but I was actually on the path to being a ranger once. Did the whole boot camp thing, even got rookie status. Anyway, not the point. My old ranger squad was a great bunch. There was six plus me. Remus, Hazard, Cho, Guy, Heptonstall, and Thompson. They were supposed to get back from an expedition yesterday. We had beers and wings planned. Problem is, they weren't here when Darling handed out the HRAs. Then they had nothing protecting them from the hiss. You see, they prepped for the worst, but I think that we're already past that. We all wore these pouches around our neck, and I really don't want the hiss to get them. Could you find them for me? Uh, the squad would have come back through maintenance, but they probably spread out from there. I'll keep an for them, Arish. And I won't let them stay his. I have to go. Me too. You're not the only one who's busy, you know. restored HRA production. They're already getting other survivors out of safe rooms. Great. Maybe I can get back to my office soon. I'm just having a door to close on people. I think you're gonna have to. Marshall orders us to just sit on our asses and then leaves? What's the deal? She must have her reasons. She's probably out doing some Так, а нахуя я, собственно, пришел к себе? abandons us. да где ты есть-то, блин? through time. The thunder song distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror inverted is made right. Leave your inside by the door. Push the fingers through the surface into the way. You've always been a there. You, you want this to be true. We stand around you while you dream. You can almost hear our words, but you forget. You are a worm through time. The thunder song distorts. You are a worm through time. Shit. The thunder song distorts you. That's Dylan. white pearls, can you hear me? Red in the eye. Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. you've in there. You Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The hiss made me better. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this Can you stop that? Please. <sighs> Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no! You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to you. help me. You! Of a Of a Stop it! Orangeville! Shit! Shit! He can see you. This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small in ordinary. In the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away she didn't give me any powers. All the powers are my own powers. <laughs> she didn't help when they locked me up for years. After the song time for applause, we build you till nothing remains. The egg cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. Now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, baby, baby, yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. <laughs> Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her the hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe, maybe that will stop the hiss. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jesse. Sister the horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the prime candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go But only to look for the slide projector. You can help me. We can end this. You are a worm through time. That you are a worm through time. You dispense Шестой уровень доступа. Твою-то мать! Потом про физический вред поговорим. Спасибо всем, кто смотрел. Луис, Пиписька и до скорого. Адьос, братва.